wong sugih dadi ukuran mulya aja nyawang melarat dadi ukuran sengsara sugih melarat enak opor kosok kuwi gumantung om ombone ati kang gelem narimu